চলো চলো সাড়ে ষাট लोग बैठ जाए अपना अपना बाबा ले लो माई खोलो बाबा सामने से ले लो यार हाँ अब मुझे पीछे कोशिश कर लो आप नीचे आ जाओ अब सामने देखो जल्दी सामने जाना देखिए सामने देखिए सामने देखिए Mm-hmm. जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें धन्यवाद